okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနောက်တနည်းနဲ့ cut out လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် channel လေးကိုသွားမယ် channel ထဲမှာဆိုရင် red channel ရှိတယ် red channel ဒီတအားကြီး green များတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် green channel ကိုရွေးကြည့်မယ် okay green channel ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ background နဲ့ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တစ်ပင်ဒီပြက်ပြက်သားသားပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါစီခုန red ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မပြတ်သားနေဘူး green ဒီပြက်ပြက်သားသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု blue ပေါ့နော် okay blue တွေလည်းပြက်ပြက်သားသားဖြစ်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ ပို့ပြီးတော့ပြက်ပြက်တသားလုပ်ရင်လို့ရှိရင် run net green ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြက်ပြက်တသားလေးရအောင်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် RGB channel ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် layer ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cut out လုပ်ခြင်းနဲ့ layer လေးကိုယူထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ image တဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ calculation ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ channel တွေကိုရောနှောပေးလို့ရတယ် okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီ green channel မှာ ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက blue channel blue channel ကပို့ပြီးတော့ depth ဖြစ်တာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် blue channel ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် channel တစ်ခုထပ်ပေါင်းခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သူက green channel ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ okay ဒီမှာ blue နဲ့ green နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နှက်မှောင်တဲ့အနေထားရတာပေါ့เนาะ okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် overlay ဒီ blend မှုကိုကျွန်တော်တို့ overlay အနေနဲ့ထပ်မလား multiply အနေနဲ့ထပ်မလားပေါ့เนาะအနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ cut out လုပ်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ overlay အနေထားနဲ့ထပ်တာပို့ပြီးတော့ result ကောင်းကောင်းရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် over လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်အနီရောင်လေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဘာလို့အနီရောင်လေးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာဒီ alpha 1ဆိုတဲ့အလွှာတစ်ခုရောက်လာပြီ RGB channel တွေဒီမျက်စိမှိတ်နေတာเนาะဒီအနေထားမှာ alpha 1ကိုပဲသူကဆက်လက်မှတ်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေယာဉ်မှတ်ဒီအနီရောင်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် RGB channel ကိုပြန်ရွေးချယ်ပေးရမယ်ဒီမှာ alpha 1ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုန calculation နဲ့တွက်ချက်ထားတဲ့ map ပေါ့เนาะ ဒီ green နဲ့ blue ကိုပေါင်းလာတဲ့ map သူက control 6ပေါ့နော်ကျွန်တော် selection လိုချင်တဲ့အခါမှာ control order 6ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay layer ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒီနေထားမှာကျွန်တော် control order 6ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် selection တစ်ခုရလာပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော် map လေးအုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ map က background ကိုမှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကဒီ subject ကိုလိုချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ map ကို control i inverse ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် mat တက်တက်ကိုပဲကြည့်ခြင်းနဲ့ order key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီ mat တမ်းမနီလေးကို check ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် map view ကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် brush tool ကိုယူမယ် brush tool မှာကျွန်တော် over လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် flow မှာကျွန်တော်30%လောက်ထားလိုက်မယ်အမဲရောင်လေးယူထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့အနာဆုံးကနေရာလေးတို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီအနေထားဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားပဲဒီအနေထားမှာဒီအတိုင်းလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ပင်ကြားထဲမှာဆိုရင် duty selection မညှိနေဘူးအမဲရောင်လေးနည်းနည်းဝင်နေတာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်အဖြူလေးရွေးလိုက်မယ်โอเคဒီတစ်ပင်ကြားလေးကိုကျွန်တော် brush တိတိလေးနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တော့ပါနော် okay အဲ့လောက်ထိအတိအကျရည်လည်းမလို့ကျွန်တော်တော်တန်ရအောင်ဆိုရပါပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer thumbnail တစ်ချက်ပြန် clear လာမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေး cut out ဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော် background လှော်လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ် okay ဒါမှတူဒီဟိုတိကျတဲ့ result တော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ result တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအလှော်ကိုကျွန်တော် control J ဆိုတော့အလှော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် multiply လို့ပေးလိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာသူ layer map ရှိနေတယ်เนาะဒီ layer map ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် delete layer map Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးဒီအမဲရောင်လေးတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ Okay ဒါအောက်ကအလှော်မပါရင်ကျွန်တော် multiply ပေးရင်ဒီအနေထားဖြစ်နေမှာဒီအောက်ကအလှော်ပါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားကိုရမှာပေါ့နော်။ Okay အမှန်မှာ cut out လုပ်ရဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘလူအနေထားမှာ cut out လုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်ညဘက်ဒီ night version အနေနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာ။ အဲကြောင့်ဒီနီးနဲ့မှတ်တာကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့ result ကောင်းတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနီးနဲ့ဖြတ်တာပေါ့နော်ကိုဖန်နီးလို့တဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် cut out ဖြတ်တင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနီးနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် multiply လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်နော်တကယ်လို့ brother က nick in back အနေထားလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer တွေအောက်မှာရှိနေတင်တာပေါ့နော်ဒါမှဒါဒီ nick in back အနေထားလေးရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် night version လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာပဲထားတာမယ်နည်းနည်းမှောက်မှောက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်ဒီလလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါ okay okay ကျွန်တော်ဒီပုံရိပ်မှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးတွေဒီလရဲ့ပုံရိပ်မှာအမဲရောင်လေးတွေမလိုချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် blend မှုမှာကျွန်တော် screen light down ဒါမှမဟုတ်ရင် screen ဒါမှမဟုတ် color dodge ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် linear dot add ပေါ့နော် linear dot ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီတဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေသားကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က background တွေကမှောင်နေရမှာပေါ့နော်မှောင်မိုက်နေရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ tipping အလှော်ကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် hue and saturation ကိုရွေးတယ်ဒီမှာ hue and saturation ကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင် data ဘော်လုံးရွှေ့နေမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ tipping ကိုပဲ hue and saturation ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ tipping ကိုကျွန်တော် clip ပြီးမှချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် saturation တွေကိုနည်းနည်းလေး down လိုက်မယ်เนาะ saturation တွေဒီလောက်ထိမလိုအပ်ဘူး1 3ပဲရောင်းနေတယ် okay ကျွန်တော် tab တွေပါနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြမှာပေါ့နော် okay ဒီအတိုင်းပဲအပေါ်ကအလှော်ကိုလည်းကျွန်တော် hue and saturation ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီ hue and saturation ကဒီအလွှာပဲတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ saturation လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထောင်းလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီလွှာလေးဒါ3ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် adjustment အလွှာလေးတစ်ခုခေါ်မယ် color low up ဒီမှာကျွန်တော် night version လေးပေါ့နော်ဒီမှာ color လွတ်အပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် night from day ဆိုတော့ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် night version လေးဖြစ်သွားပြီ ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလနေရာကလင်းနေရာမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ map ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပုံလုံးကိုတက်ရောက်နေတာနော်အဲဒါကြောင့် gradient လေးနဲ့ radial radial icon လေးကိုရွေးမယ် color မှာကျွန်တော်အမဲကိုရွေးမယ်ဒီမှာ transparent ဖြစ်တဲ့ gradient တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီလနေရာလေးကိုကျွန်တော်မှန်နဲ့မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control T အကြီးသေးလောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အနေထားလေးတော့ အခုကျွန်တော် transform လုပ်နေတာကဒီခုနကျွန်တော် gradient နဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့ map မှာလုပ်နေတာเนาะ okay ဒီနေထားလေးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ night version လေးရလာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာမှလကပို့ပြီးတော့အဲဒီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းလက်နေတဲ့အနေအထားလေးကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီလအလွှာလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ် control J ကျွန်တော်အလွှာပွားလိုက်မယ်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် fader တွေကနေပြီးတော့ blur ဒီမှာ box blur ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် box blur okay okay ဒီမှာကိုဘယ်လောက်ထိမှုံသွားမလဲပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးအလင်းရောင်ဟတ်နေတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ blend မှုကိုကကျွန်တော် color dash at screen လို့ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒီနားမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဒီနားမှာနည်းနည်းလေး fade ဖြစ်နေတာကဒီ match ကြပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခုန color လောက်အပ်ထည့်ထားတဲ့ layer matte တမနင်းကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင် brush ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ် ပြီးရင်ဒီလားနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော် brush မဲရောင်လေးနဲ့80%လောက်နဲ့ပို့မှာပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့မိုက်လာမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံရိုက်မှာအခြေခံ manipulation လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံ subject လေးတစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော် okay အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် subject လေးတစ်ခုတခြားလိုက်မယ် ဒါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာတင်လာတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖန်တီးထားတာပေါ့နော်အဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီပုံကို cut out လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select တဲကနေပြီးတော့ subject ကိုယူလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းကြံ့เนาะအဲ့ဒါဒီဒီနားမှာနည်းနည်းလေးကြံ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ quick selection tool လေးနဲ့ line မှတ်ပေးလိုက်မယ် okay ရပြီဒါကိုကျွန်တော်မှတ်လေးပဲအောက်လိုက်တော့မှာနော် okay ဒီမှာဆိုရင် color match မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ color match ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းမယ် okay ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင် background နဲ့ဒီ subject က color match မဖြစ်နေဘူးเนาะဒီ color match ပြောင်းကျွန်တော်အရင်ချိန်ညှိမယ်ဒီလိုမျိုး color match ပြောင်းချိန်ညှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့နီလန်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တတ်ရမှာပေါ့เนาะဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ subject က1 color ပဲရှိတယ်เนาะ color တစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က solid color နဲ့ထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မြန်လဲမြန်တယ် result ကောင်းကောင်းလည်းရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် solid color နဲ့ထည့်မယ်။အော် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ solid color နဲ့ထည့်မယ်။အကြောင်းတရောင်ရောင်ကျွန်တော်ယာယီပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ solid color ကဒီ subject ကိုပဲ clip payment ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်။ order ကို clip ပြီးတော့ကျွန်တော် clip payment ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆို subject တွေကိုပဲတက်ရောက်မှုရှိတော့မယ်။ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်လိုချင်တာက color ပြောင်းလဲမှုပဲလိုချင်တယ်အဲကြောင့် color ကိုယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ layer thumbnail ကိုနှစ်ချက်ကလစ်မယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ color လေးပေါ့နော်ဒီပုံရိပ်နဲ့ light ဖတ်မှ color လေးโอเคဒီရောင်လေးကပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်စီတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာပို့ပြီးတော့လင်းရမှာပေါ့နော်ဒီလာရဲ့အရှိန်နဲ့ဒီနားလေးမှာပို့ပြီးတော့လင်းလက်နေရမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် new layer လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်သူ့ကို clipping mat subject စီကို clipping mat ထူလာလိုက်မယ်နော် order နဲ့ clipping mat ထူလာတယ်ပြီးရင် brush ကိုယူတယ် ကျွန်တော်100%ဒီမှာအဖြူပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာ normal ပဲကျွန်တော်သုံးမယ် brush moody normal opacity 100 flow 100 color ဒီအဖြူရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် brush လေးနည်းနည်းလိုက်ပို့လိုက်မယ် Okay တကယ်လို့ကျွန်တော်က clip payment မထိုးလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေမှာเนาะကျွန်တော် clip payment ထိုးတာမှဒီ result ကိုရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကအခုထည့်လိုက်တာဒီအဖြူရောင်ပေါ့เนาะဒီအဖြူရောင်ကိုကျွန်တော် highlight တွေထဲမှာပဲ တက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်ကျွန်တော် shadow တွေမှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် shadow တွေကိုပယ်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကိုပုံနဲ့ line ဖတ်မဲ့အနေထားလေးကို adjust line လုပ် ပြီးပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် blend မှုမှာ over လေးဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော် over လေးရွေးချယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် over လေးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်အလှော်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ကျွန်တော် clip payment လေးထိုးမယ် โอเคဒီကြောက်တုံးသားလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးလင်းကျင်တာပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ်ကျွန်တော် shadow တွေမှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ခွဲထောက်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်သူ့ကို opacity လေး adjust နည်းနည်းလောက်လိုက်မယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ over လေးသုံးရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် normal ပဲသုံးမယ်ဆိုလည်း normal ပဲသုံးပါเนาะအကျွန်တော်ဒီ manipulation လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တဘာဝနဲ့ပဲချိန်တာเนาะ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံရိပ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ mass မဖြစ်နေသေးဘူးเนาะဘာလို့ဒီ mass မဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံရိုက်ကျွန်တော်ဒီမျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်နာလေးတွေကမှောင်မဲနေရမှာပေါ့เนาะအခုဒီအောက်ပိုင်းလေးတွေကလင်းနေတော့ကြည့်ရတာ result မလှနေဘူးပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ new layer လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် gradient 2လေးကိုယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ radial လေးကိုယူလိုက်မယ်เนาะ linear လေးကိုယူလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးထည့်ဒီမှာကျွန်တော် transparent ဖြစ်တဲ့ gradient ပဲ။ Okay ဒီနေရာမှာ keyboard ကနေ shift ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုကျွန်တော်လိုတလောက်လေးဆွဲတင်လိုက်မှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုမျိုးပုံရဲ့အောက်နာမှာမှောင်မဲနေတာကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတာပေါ့နော်။တကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းတွေကမှောင်ပါမယ်ပေါ့နော်။ Okay ပြီးတော့မှ move tool ကိုယူပြီးတော့ control T ကျွန်တော် adjust လို့တို့ကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရမယ်။ โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိထားတင်တာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနထည့်လိုက်တာကအမဲရောင်နော်အမဲရောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံရိပ်မှာပါဝင်တဲ့အမဲရောင်ကိုပဲရွေးချယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံရိပ်မှာပါဝင်တဲ့အမဲရောင်လေးပဲရွေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ဒီအလွှာမှာ order ship bus page ကျွန်တော်အရောင်လေးပြန်ချိန်လိုက်တာနော်โอเคအခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကြိမ်မှာရှိနေတဲ့ shadow နဲ့ဒီ background မှာရှိနေတဲ့ shadow ကအယောင်ကိုက်ညီမှုတိတ်မရှိနေဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ background မှာရှိတဲ့ shadow ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်အောက်ဆွဲချပါမယ်ဒါဒီ background ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ background မှာမှာဒီအခုဖြစ်နေတာကတစ်ပင်မှာ error ဖြစ်နေတာနော်တစ်ပင်ကဒီအလွှာမှာရှိနေတာနော် okay အဲကြောင့်ဒီအလွှာရဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ပင်ရဲ့အပေါ်မှာ new အလွှာလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဒါဆို gradient 2ကိုယူမယ်ခုနကဒီ color picker မှာဒီခုနက shadow color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုကျွန်တော် click မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် gradient တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်။ Okay ဒီ gradient တွေကိုကျွန်တော်က shadow မှာမတက်ရောက်ခြင်းတာ highlight မှာမတက်ရောက်ခြင်းဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီလွှာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ်ကျွန်တော် highlight မှာမတက်ရောက်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် highlight တွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီနေသားလေးယူလိုက်မှာနော် โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြောက်သုံးမှပါဝင်နေတဲ့ line တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တတ်မယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shade လို့ထည့်ထားတဲ့အလှော်တစ်ခုရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အလှော်တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ် opacity တရား flow တရား color ကအဖြူရောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီနားမှာကျွန်တော် line လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်ချင်တယ်ပြီးရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ်အဓိကဒီကျွန်တော် blend if ကိုပဲကျွန်တော်သုံးသွားတာနော် ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီအနေထားမှာကျွန်တော် shadow ပုံမှာမတက်ရောက်ခြင်းဘူး order နဲ့ကျွန်တော် click ခွဲလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် over လေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် normal လေးကပုံမိုက်တယ် normal လေးပဲယူလာတော့မယ် opacity လေးပဲနည်းနည်းလိုက် short လိုက်တော့မယ်နော် โอเคဒီနားမှာထိတာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် K ပြတ်2ပဲယူလိုက်တော့မယ် eraser 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်ယူတော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမဲရောင်ဆွဲလာတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ lighting ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lighting ကနည်းနည်းလေးပူတော့မှိန်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်အပေါ်တင်ပြမယ်ဒီ view လေးရမယ်เนาะတကယ်ဒီ shadow ရဲ့အောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာเนาะ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်တင်လာတဲ့အနေအထားကိုပိုကြိုက်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် manipulation တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီနေနားမှာတစ်ပင်ကအယောင်နည်းနည်းလေးဝင်နေတယ်နော်ရှင်းပြောရင်အဝါရောင်လေးနည်းနည်းလေးလိုက်နေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ပင်ကိုနည်းနည်းလေးချိန်ကြီးခြင်းတယ်3ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန group ဖွဲ့ထားတာနော်အဲ့ဒါလေးကို group ဖွင့်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ hue and saturation နဲ့ချိန်ကြီးထားတယ်ကျွန်တော် hue and saturation 10 minute ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity လေးကိုကျွန်တော် short ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင် blood လေးကိုနည်းနည်းထည့်မယ်အော် blood ထည့်လို့မရအောင်သူဒီ multiply နဲ့ဝင်နေတာเนาะ blood ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမှာ error ဖြစ်သွားမှာ okay okay ပြီးရင်အောက်က hue and saturation ကိုနှစ်ချက်ပြန် click မယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော် blood ထည့်လို့ရတယ် okay ဒါကကျွန်တော် blood ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာ layer mask နဲ့အောက်တာလို့เนาะဒါကကျွန်တော် multiply ပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light net ကို short လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်တွေက gray ရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ပုံကပို့ပြီးတော့မှောင်လာမှောင်သွားတာပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်ထည့်ခြင်းထပ်ထည့်လို့ရနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအရှိမကျွန်တော်ဒီ mu လေးတွေပေါ့နော်အခိုးအငွေ့လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးပုံထည့်တဲ့အခါမှာခဏလေး ဒီပုံရိပ်တွေကိုနောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုထပ်ထည့်တော့ပါเนาะဒီအခုကျွန်တော်တို့ manipulation လောက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုနောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုထပ်ထည့်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေယာကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ command ကိုကျွန်တော်တခါတည်းပြီးသွားတင်တယ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလွှာကိုရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အလွှာဒီဒီအလွှာရဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားမှာเนาะဒီအရှိမကျွန်တော်မီကိုငွေတွေတစ်ခုထည့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမှကျွန်တော်ထည့်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒီပုံရိပ်မှာကျွန်တော်ကအမဲရောင်နေမလို့ခြင်းဘူးအဖြူရောင်လေးတွေပဲလို့ခြင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို screen ဒါမှမဟုတ်ရင် color dot ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနေရာ dot s okay screen ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော် screen ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အလွှာကအပေါ်ကိုပဲရောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွှာကိုရွေးပြီးတော့မှပုံရိပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအလွှာကြားထဲကိုရောက်သွားမှာနော်ဒီအလွှာရဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားမှာနော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်တွေထည့်တဲ့အခါမှာအလှကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှပုံရိပ်ထည့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က manipulation လုပ်တယ်ဆိုတာအလှတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချဲ့လှည့်နေတာဆိုတော့အလှတွေရှုပ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာ control T ကျွန်တော်အကြီးသေးလေးနည်းနည်းလုပ်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ကြည့်မယ် โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအယောင်ကိုက်ညီမှုမရှိနေဘူးကျွန်တော်အယောင်ကိုက်ညီမှုတစ်ခုထည့်မယ် solid color ရွေးမယ်အပြာရောင်လေးအပီးရွေးထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီလေယာကို clip ပေးမှထည့်မယ် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ clip တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုဒီ layer တွေကိုပဲ clip ပြီးမှဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတာ color ပြောင်းလဲမှုတွေပဲလိုချင်တာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ဒီ color ပဲလဲကိုနှစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆို color picker box လေးကြာလာမယ် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာလေးရွေးပေးလိုက်ပါနော်အဓိက color match ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော် manipulation မှာ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ color ရဲ့ opacity ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုသလို adjust ပြန်လုပ်လို့ရနေတာပါနော်โอเค opacity နည်းနည်းလေးထပ်လျှော့လာမယ်โอเคဒီနေထားမှာကျွန်တော်ရှိတာတက်ပြီးတော့ match မဖြစ်နေဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ အဓိကပြဿနာကဒီအောက်က light ပေါ့နော်ဒီမှာတအားကြီးလင်းသွားပြီเนาะကျွန်တော်ဒီ smoke ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်ပိုင်းတွေတအားကြီးလင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလင်းသွားတာကကျွန်တော်ပုံရိပ်ကိုပျက်စီးသွားစေတာပေါ့နော်တဘာဝမကျဖြစ်သွားစေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအောက်ပိုင်းလေးနည်းနည်းမဲဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလှော်ရွေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေထားမှာဘာလို့အပေါ်ဆုံးအလှော်ရွေးလဲဆိုတော့ဒီအလှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ new layer ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလှော်ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားမှာကြီးเนาะ ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလှော်ယူလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် gradient 2လေးကိုယူတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအမဲရောင်လေးဖြည့်ခြင်းနဲ့အမဲရောင်မှာပါဒီပုံရိပ်မှာပါဝင်တဲ့အမဲရောင်မှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတာနော်ဒီပုံရိပ်မှာဆိုရင်ဒီနေရာဒီအမဲရောနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် gradient 2ယူပြီးတော့အပေါ်လေးဆွဲလိုက်မယ် gradient 2မှာဒီဒီ linear ဒီ linear icon ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အယောင်ကဒီ shadow အယောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် okay ပြီးရင် control T ကျွန်တော်အကြည့်သေးနည်းနည်းလောက်မယ် okay ဒီနေထားမှာမှာကျွန်တော် opacity လေးကို adjust နည်းနည်းပြန်လုပ်လို့ရမှာနော် okay ဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော်တိတ်မကြဘူး color match တိတ်မဖြစ်နေဘူးမဲသွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် color picker ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီ shadow မှာအပြာရောင်လေးနည်းနည်းပါအောင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် order shape bus page ကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ပုံလေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ လင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အယောင်နည်းနည်းများပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်လျှော့မယ် order ship bus page okay ဒီနေသားဆို match ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမပါတာနဲ့ဒါပါတာကတိတိတသားကြီးကိုကွာခြားတာပေါ့နော်။ကဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ပိုင်းကဒီလိုမျိုးပဲမှောင်မိုက်နေတင်တာပေါ့နော်။ Okay control T ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ adjust Okay Okay ဒီမှာ smart ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်လို့ရနေတယ်โอเคဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေးပြီးတော့ color grading လုပ်ပေးလိုက်ရအောင်ပဲပေါ့နော်အမျိုး color grading လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ color လွတ်အပ်ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ color grade လုပ်တာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်အဲတော့ color လွတ်အပ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့လွတ်အပ်လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါတော့နော် okay ဒီလိုအပ်လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော် adjust နည်းနည်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုဒီလိုအပ်ကိုကျွန်တော် highlight မှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးအဲကြောင့်ဒီလိုအပ်ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click နှိပ်မယ်ဒီ color ဒီ highlight မှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူး okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှာလေး shadow မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် opacity ကိုလို့သလို adjust နည်းနည်းပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆို black တွေခုနထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ fade ဖြစ်လာမှာပေါ့နော် โอเคအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်သုံးသွားတာဒီ bland if ပေါ့နော် bland if ကိုအဓိကသုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး manipulation လုပ်နေတဲ့ file တွေကိုပုံရိပ်တစ်ခုထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် layer ကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတဲ့ command ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပေးသွားတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီ subject ရဲ့အနောက်မှာဒီငှက်လေးတွေနည်းနည်းထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subject ရဲ့အောက်ကအလှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တာပြီးတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject အလှော်ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ subject ကို ဆက်ကျဲရဲ့အောက်ကအလှော်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဆက်ကျဲကိုယူထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်မဲ့အလှော်ဒီဆက်ကျဲရဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားမှာကျွန်တော်ကဆက်ကျဲရဲ့အောက်မှာထားခြင်းတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် color low up ဆိုတော့ဒီဆက်ကျဲအောက်ကအလှော်လေးကိုယူထားမယ်โอเคကျွန်တော်ငှက်လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော် ပုံထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအလွှာဒီ subject ရဲ့အောက်ကိုတစ်ခါတည်းတန်းရအောင်ပါပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ် color match ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားမှာဆိုရင်တော့လွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ backlight ဒီတအားကြီးလင်းနေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီအရှိက subject တွေကမဲနေတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ control u hue and saturation ဘောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် saturation နဲ့ short ချရတယ်ပြီးရင် live snap တွေကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မှာ okay ဒါဆိုဒီပုံမှာငှက်လေးတွေပါလာပြီပြီးရင် control j ကျွန်တော်အလွှာပွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်ဒီ subject ရဲ့အပေါ်မှာလိုချင်တယ်เนาะ subject ရဲ့အပေါ်မှာလိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ subject ရဲ့အပေါ်တစ်ခါတည်းတန်းထည့်လိုက်လို့မရအောင်ဒီ subject ရဲ့အပေါ်ကအလွှာတွေကိုကျွန်တော်တတိထားတင်တယ်ဒီ subject ရဲ့အပေါ်ကအလွှာတွေက subject ကို clipping map အနေနဲ့တက်ရောက်နေတာเนาะကျွန်တော်ကဒီ subject ရဲ့အပေါ်ကိုဒါကျွန်တော်ရွေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု control G နဲ့ပွာတဲ့အလှော်က subject တွေကိုပဲတက်ရောက်နေမှာနော် subject အထဲမှာပဲရှိနေမှာနော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီငှက်ကို subject ရဲ့အပေါ်မှာထားခြင်းဒီ subject အပေါ်ကအလှော်တွေကိုကျွန်တော်တတိထားတင်တယ်ဒီမှာ clip payment ရှိတယ်ဒီမှာ clip payment ရှိတယ်ဒီမှာ clip payment ရှိတယ်နော်ဒီရဲ့အပေါ်ကိုရောက်မှရမယ်ဒီငှက်အလှော်ကိုအဲ့ဒီလှော်ရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မှာဒါဆို clip payment တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒီနေထားမှာကျွန်တော် control T အကြီးသေးထပ်လောက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ foreground ပေါ့နော် foreground အတွက်ပေါ့အဲပြီးရင်ကျွန်တော် flip လေးတွေပါနည်းနည်းလောက်လိုက်မယ် right click အဲ flip horizontal ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်မယ် okay ဒီနေထားလေးဒါဒီ foreground အတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါဒီမှုံဝါတင်တယ်ကျွန်တော် fader တွေကနေပြီးတော့ blur ဂါဇန်ဘလာပေါ့နော်ဒီကဖူကတ်အောက်နေတင်တာပေါ့ဒီနေသားလေးကโอเคโอเคဒီနေသားလေးကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာနော်အားလုံးပဲမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို message box မှာပြန်မေးလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော် basic manipulation ပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်လိုက်တာ layer လေးတွေကနည်းနည်းလေးတော့များတော့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် message box မှာပြန်မေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမှာနော်